Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sigamos con la serie de videos sobre Darktale. Hoy toca hablar sobre cómo agregar marca al agua. Então vamos Desde quarto escuro, eu vengo acá em, um grupo de efeitos. E acá tengo marca de agua. Acá tengo las marcas de aguas que disponibiliza Darktable. ¿no? Entonces yo clico en Darktable. Ya. Entonces, essas são as possibilidades que me dá Darktable. Um, ah, simple Test. Entonces, eu puedo, por exemplo, escrever, né? Uh, ah, não sei. YouTube. Puedo elegir el tipo de letra. Puedo elegir el tamaño. Opacidad. Y puedo elegir la posición en ese cuadrito. Ahora, la cosa viene cuando eu quero personalizar, né? Então, supongamos que eu quero... Tenho meu logo e quero pôr aqui um logo ou que seja né? como esse, por exemplo, ou esse. usar o desplacamento por ser mais preciso. Vale. Então, como como agrego esses personalizados? Assim? Então vamos. Primeiro, eu elijo mi logo. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui um logo em PNG. Então, eu tenho que converter esse PNG em um arquivo, em um arquivo formato SVG. Senão não vai funcionar. Assim. Eu já entendi como PNG e não funciona. JPG menos. Então yo lo convierto. Vou deixar essa página na descrição, descripción, ¿sí? Doy convertir. Hago el download. Ya está convertido, ¿no? a la casella G entonces lo, lo recorto e onde vou colar isso então eu tenho que encontrar onde está minha carpeta de Darktable na computadora no meu caso está em arquivo de programa Darktable entro em Share, entro em Dark Table de novo e vou aqui Watermarks. Olha. E eu pego acá esse arquivo. No meu caso já está, está já. Eu vou reemplaçar acá. Não vou reemplaçar, mas em meu caso já está. Eu já havia hecho. Então, posso cerrar acá Vou levar que tenho. E acá tenho essa flechita que é essa atualizar, ele atualiza cá. Então eu venho, atualizo. E acá está minha imagem 3750. Que ele me logo, né? E já, já tá. Vale. Então eu converto e eu recorto e colo dentro de watermark em Darktable. E já tá, já pode ter teu logo, em tua foto, o que seja. Vale? Também quero aproveitar e falar um pouco acá sobre essa opção e marcar que antes não havia nessa atualização aí. Então, eh, é marcar, é marca, né? Ele me parece bacana assim poder ver borda, o tamanho do borda, poder ver color. Vocês lá exporto assim e podem imprimir assim com esse borde. Né? Vale, isso é tudo. Nos vemos na próxima.